आखिर कौन है यह पीली साड़ी वाली खूबसूरत मतदान अधिकारी जी हाँ सोशल मीडिया पर यह बनी हुई है चर्चा का केंद्र इसके बारे में अलग अलग बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई मसलन इनका नाम नलिनी सिंह बता दिया गया लेकिन वास्तव में इनका नाम है रीना द्विवेदी और ये लखनऊ में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और ये मतदान कराने के लिए लखनऊ के ही नानूराम क्षेत्र में जा रही हैं कुल मिलाकर इनकी खूबसूरती के बेहद चर्चे हैं और इन्हें मिस लखनऊ भी बताया गया लेकिन ऐसा नहीं है न तो ये मिस लखनऊ है और न ही मिसेस लखनऊ इनके बारे में यह भी कहा गया कि इनके कारण 100 प्रतिशत मतदान हुआ लेकिन ऐसा